assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muhtaram azizlar muhtaram kuzatuvchilarimiz ubaydulloh ibn masud rahimaullohning muxtasarul viqoya kitobiga oid darslarimizni davom ettiramiz o'tgan galgi suhbatimizda darsimizda ushbu muborak kitobning muqaddimasini birgalikda o'rgangan edik inshaalloh bugundan tahorat kitobini o'rganishni boshlaymiz ubaydulloh ibn masud aytadilar bismillahi rohmanir rohim كتاب الطهارة فرض الوضوء غسل الوجه من الشعر إلى الأذن وأسفل الذقن ويديه ورجليه مع مرفقيه وكعبيه ومسح ربع رأسه وكل ما يستر البشرة من لحيته بعض نسخلردا يعني كتابنا باشقا قبر نسخة minal من اللحية keladi ya'ni va kulli ma yasturul basharata minal lihya albatta islom dinidagi eng ibodatlarning asosi bu namoz hisoblanadi endi avvalo namozdan boshlash kerak bo'lgan holatda kitoblarimiz fiqiy kitoblarimiz tahoratdan boshlaydi bunga sabab nima deyilsa sabab shuki tahorat namozni sharti yana ham oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak tahorat bu namozning kaliti hisoblanadi kalit bo'lmasa eshik ochilmaganidek tahorat bo'lmasa namoz bo'lmaydi shuning uchun namozning sharti bo'lmish tahoratni birinchi namozdan avval keltiriladi har qanday fiqiy kitobning avvali tahorat kitobidan boshlanadi tahorat bu poklik degani poklanishlik degani alloh taborak va taolo pok kimsalarni yaxshi ko'radi tahorat fiqiy kitoblarimizda garchi namozning sharti namozning farzi o'laroq o'rganilsada lekin tahorat doimo tahorat bilan yurishlik bu mo'min musulmonlik odobi hisoblanadi zohiriy poklikka qanchalik e'tibor bersak biz mo'min musulmonlar botinimiz vujudimiz qalbimiz pokligiga ham shunchalik e'tibor berishimiz kerak bo'ladi imom g'azoliy rahmatullohi alayhi aytadilar tahoratni martabasi to'rt daraja deganlar birinchi darajasi najosatlardan inson badani kiyimini poklab yurishligi bu birinchi darajasi ikkinchi darajasi mana bu betahoratlik ma'naviy betahoratlikdor bor ya'ni hadas deyiladi ma'nan nopoklik bu inson tahorati ketib qolganda u garchi badani toza tursa ham ma'nan nopok hisoblanadi yoinki yani junub bo'lib qolsa garchi biron yerida unda najosat topilmasa ham u ma'nan nopok hisoblanadi tahoratni ikkinchi darajasi ana shu hadasdan ma'naviy nopokliklardan pok bo'lishlik birinchi daraja ham namoz uchun shart ikkinchi daraja ham namoz uchun shart hisoblanadi ya'ni namoz o'qish uchun inson ko'rinib turgan zohiriy najosatlardan ham va ma'naviy hadaslardan ham pok bo'lishi kerak ana tahoratni uchinchi darajasi inson qalbini o'zini nafsini yomon axloqlardan yomon hislatlardan pok qilish kerak poklashligi kerak bo'ladi bu ham mo'mindan talab qilinadigan musulmondan talab qilinadigan tahoratni bir turi va undan ham yuqori eng yuqori daraja poklik shuki insonni zamiri fikri hayoli ollohdan boshqasidan pok bo'lishi kerak bu endi ulug' payg'ambarlar ollohni eng yaqin do'sti avliyolarini sifati holati hisoblanadi demak inson tahoratli bo'lishi kerak tahoratni ham darajalari bor dedik doim tahorat bilan yursangiz bu mustahab sizga baraka bo'ladi rizqingizni kaliti bo'ladi lekin biz aytadiganimiz hozir mana bu farz bo'ladi qachon inson namoz o'qiyman deganda namoz o'qiyman deganda tahorat bo'lishi farz va ana shu tahoratni o'zini farzlari ham bor o'sha farzlarni bajarsangiz so'ng siz tahorat qilgan inson namozga tayyor ya'ni ibodatlar ya'ni tahorat shart qilingan ibodatlarga tayyor bo'lasiz ular to'rtta hisoblanadi musannif rahmatullohi alayhi ham mana bu o'rinda to'rtta farzni bayon qilganlar ho'p fardul vudui tahoratning farzi g'ostul vajh yuzni yuvmoqlik dedilar endi farz haqida gapiradigan bo'lsak farz shuki qat'iy dalili bilan ya'ni uning dalili qat'iy bo'ladi bizga shu dalillar orqali inkor qilib bo'lmaydigan dalillar orqali sobit bo'lgan qilgan odam savob topadigan tark qilgan gunohkor bo'ladigan inkor qiladigan odam dindan chiqadigan narsani farz deb ataladi shunday aniq o'lchovli narsa bu endi mana bu lug'aviy ma'noni istilohiy ma'noga bog'liqlik to'g'risida gap ketganda muqaddimadagi bir narsani aytib o'tishni lozim topdim u musanif rahmatulloh alayhi o'zlarini bobolarini burhanu sharia shariatni burhoni deb ataganlar hujjat deb ataymiz lekin bu ham ajoyib bir so'zdan olingan ekan asli burhon bu lug'aviy ma'nosi quyosh rosa isigan vaqtda osmonni yuqorisiga chiqib rosa qizitayotgan yop yorug' bo'lgan vaqtda quyoshni atrofida atrofida bir narsa paydo bo'ladi o'sha narsa dumaloq hosil bo'lgan narsani burhon deyilar ekan ya'ni aniq ko'rinib turadi yop yorug' kunduzi ko'rinadigan narsa burhon ekan quyosh atrofida ko'rinib turadi demak hujjat deb shu narsani aytilar ekanki burhon deb aniq bo'lsa sizga o'sha bir narsaga shuni siz dalil qilsangiz o'sha narsani aniq ochib bera olsa o'sha narsaga dalil ekanligi oydek quyoshdek ravshan bo'lsa ana shu narsani hujjat burhon deb atalar ekan yana kuzatuvchilarimizdan bir mulohaza bo'lgan ekan hop ana bu muqaddimada asluha thabitu va faruha fis sama degan so'z Alloh taoloni oyatida keltirilgan deb albatta u oyatda keltirilgan lekin bu kitobimizda iqtibos degan holat bor iqtibos degan bir balog'atda bir mavzu bor ya'ni oyatlardan hadislardan o'zining gapini orasiga qo'shib oyatdan iqtibos qilib ketiladi mana shu o'rinda u iqtibos hisoblanadi u muallifni so'ziga aylangan bo'ladi to'g'ri oyatdan olingan uni alohida olsangiz albatta oyat bo'ladi lekin bu mana bu holatda iqtibos turiga kiradi demak farz degan narsani tushunib oldik tahoratning farzi vudu deganda tahorat nazarda tutiladi ya'ni biz namozdan oldin qiladigan amallar majmuasi vuzu deyiladi garchi biz tahorat deb atasak ham arab tilida vuzu bo'ladi tahorat undan ko'ra kengroq tushuncha har narsadan poklanishni tahorat deyiladi biz amalga oshiradigan ish vudu degani vuzu bu vazoat so'zidan chiqqan bo'lib vazoat degani o'ta poklik va yorug'lik degani bu degani nima degani nima uchun aynan biz qiladigan ishga vuzu nomi tanlandi desa tahoratli odamni yuzi yorug' munavvar bo'lib yuradi yuzini ko'rsangiz yuzidan nur chiqib turadi buni ham o'ziga yarasha ma'nolari bor ana tahoratning farzi birinchi o'rinda yuzni yuvmoqlik yuzni yuvmoqlik musannif rahmatullohi alayhi yuzni yuvish deb turib va yana ham osonroq tushunishligimiz uchun yuzni chegarasini aytib o'tadilar mina shari ilal uzuni va asfali zaqoni shar sochdan quloqqacha quloqdan jabqacha iyakkacha dedilar iyakni ostigacha ya'ni iyakni ostigacha mana shu yorgacha yuvishlik shu joyni yuz hisoblanadi bu yerda sochdan deyilyapti asli soch chiqadigan joydan deb e, shorihlar so'z qo'shishadiki bir odamni peshonasida sochi bo'lmasligi mumkin agar sochdan degan so'zni o'zini qoldirsak u odam boshini ham yuvishga to'g'ri keladi shuning uchun odatiy soch chiqadigan joydan boshlab o'sha joydan boshlab shu chegaradan ya'ni soch chiqish chegarasidan boshlab yuviladi quloqqacha va jog'ni ostigacha mana shunday yuviladi bu o'rinda albatta shunday qilib tartibda yuvishlik odob bo'lgani uchun tartib shunday qilsangiz yaxshi bo'lganligi uchun aytilgan asli e, boshqa shaklda quloq tarafdan boshlab bu tarafga yurgizsangiz ham bo'ladi lekin muhimi yuzni yuvsangiz bo'ldi lekin odobi kitobda keltirilgandaqa peshonadan boshlab quloqqacha quloqdan jag'i ostigacha yuvishlik kerak bo'ladi ho'p mana yadayhi va rijlayhi va ikki qo'lini yuvmoqlik va rijlayhi va ikki oyog'ini yuvmoqlik farzdir ho'p maamir faqayhi va kabayhi demak yuzni yuvish birinchi farz bo'ladigan bo'lsa chegaralari bilan aytdik bu yerda ko'zni ichiga suv yetkazish shart emas chunki uni yuvishni iloji yo'q qolgan joyini yuzni hamma joyga suv yetkazamiz bu farz qo'lni yuvmoqlik qo'lni mir maamir faqayhi ya'ni tirsaklari bilan qo'shib yuvish kerak bo'ladi aksar ulamolar nazdida mana shu tirsaki bilan qo'shib yuvasiz shuning uchun mana bu tirsakni yuvishda beparvo bo'lmaslik kerak ahamiyat berish kerak qo'shib yuviladi va faqahi va kabayhi va ikki to'piq bilan ikki to'piq bilan to'piq degani mana har oyoqni ikkita oyoqdan tepaga chiqish barobarida nima bo'ladi ikkita bo'rtib chiqqan suyak bor o'sha suyaklar bilan qo'shib yuvishlik farz hisoblanadi demak va boshni to'rtdan biriga masx tortishlik ham farz hisoblanadi endi bu yerda ba'zi bir mulohazalarni aytadigan bo'lsak ba'zi odamlar ba'zi toifalar bor oyoqqa masx tortar ekan oyoqni o'ziga qur'ondagi ba'zi bir oyatlarni noto'g'ri tushunib oyog'ini o'ziga emas tortishimiz kerak degan odamlar ham chiqyapti ba'zi bir toifalar oldin ham o'tgan hozir ham ba'zilar uchrab turibdi bu mutlaqo xato fikr hisoblanadi e, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni oyoqlariga mas tortish tortganlari hech ham rivoyatlarda kelmagan birorta hadisda kelmagan balki oyog'ini chala yuvganlarga sizlar oyog'ingizga masx qilyapsizlar bu suv tegmagan tomonlarga do'zax bo'lsin deganlar demak masx qilish mumkin emas Qur'oni Karimda ikkita bir oyat ikkita qiroat bilan o'qilgan. Biri xuddi masx tortganga dalolat qiladigandek ko'rinadi zohirida. Lekin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom bizga bayon qilganlarki, yuvish kerak degan o'rinda u oyoq ochiq bo'lsa yuvish kerak deb tushunganlar va bizga shunday tushuntirganlar. o'zlarini fe'llari bilan oyoq yopiq bo'lsa ya'ni oyoqqa mahsi kiyilgan bo'lsa yo boshqa bir to'pig'ini yopadigan shartlariga tushadigan bir oyoq kiyimi kiyilgan bo'lsa ana shunda masq tortiladi demak yuvish bor oyoq ochiq bo'lganda masq tortish bor oyoq yopiq bo'lganda endi oyoq ochiq bo'lgan holatda hech narsa kiyilmagan holatda masq tortishlik mumkin emas mutlaqo joiz emas bu va boshni to'rtdan biriga masq tortishlik farz hisoblanadi hammasiga tortish sunnat buni bayoni ham keladi demak to'rtinchi farzni mana shu yerda aytib o'tildi ho'p va yana bir narsa bor bu yerda bayon qilingan musannif rahmatullohi alayhi va kullima basharatu min lihyatihi va odamni soqoldan iborat yuzni to'sib turgan yuzni terisini to'sib turgan narsaga ham mas tortishlik shuni hammasiga yoki to'rtdan biriga masx tortishlik mast tortishlik farz deb aytilyapti ikki xil sharhlangan bu yerda lekin lekin bu yerda bir mulohazani aytish lozimki agar soqol yupqa bo'lib uni ichidagi yuz ko'rinib tursa albatta uni yuvishlik farz bo'ladi undan tashqari ommatan ulamolarni fatvosi keyingi sharh qiluvchi va fatvo sohiblarini fatvo egalarini fatvosi shuki yuzda soqol chiqib turgan bo'lsa o'sha yuzni yuvgandagi suv bilan uni ham yuvib yuborsangiz ana shu bilan farz soqit bo'ladi shu farz deb aytib o'tganlar buni sharhlardan ko'rishingiz mumkin bo'ladi demak yuqorida tahoratning to'rtta farzi bayon qilindi yuzni yuvmoqlik qo'lni tirsaklari bilan yuvmoqlik oyoqni to'piqlar bilan qo'shib yuvishlik va boshni to'rtdan biriga mas tortishlik mana shu farz hisoblanadi qur'oni karim oyatlarida ham bu bayon qilingan ana shu oyatdan olingan ulamolarimiz ana shu oyatdan olganlar ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum va arjulakum ila al-ka'bayn ya'ni ey iymon keltirgan bandalar yuzingizni yuving va qo'llaringizni yuving ya'ni tirsaklargacha gacha ma'nosi tirsaklar bilan birga degan ma'noda tushuniladi bu yerda va boshingizga mars torting va oyog'ingizni yuving to'piqlari bilan degan oyai karima bilan mana shu farzlar sobit bo'lgan va yana bir bu yerda bir narsani aytib o'tish lozimki g'usl ya'ni g'asl yuvmoqlik va masx tortmoqlik tushunchalari yuqorida o'tdi yuvmoqlik degani bu suvni quyib yurgizish degani masx qilish degani bu ho'l narsani bir joyga tekkizish degani demak yuzni yuvishda yuzga suv quyib yuborilsa masalan qo'lingiz bilan ushlamasdan shlang yoki boshqa bir narsada yuvsangiz ham suv hamma joyga yetsa ikkala qo'lingizga yetsa jo'mrakdan oqib turgan suvga qo'lingizni qo'yib suv oqizsangiz demak shu bilan ham albatta tahorat e, farzi ado bo'lgan bo'ladi lekin albatta ishqab yuvishlik afzal hisoblanadi tahorat mukammal bo'lishiga sabab bo'ladi demak bu farzlar bayon qilindi va sunnatlar endi bayon qilinadi to'rtta farzga dalolat qiluvchi qat'iy dalillar bor qolganlari qat'iyati farzlikka dalolat qilmagani uchun bizning mazhabimizda sunnat hisoblanadi va shuni ham aytib o'tish kerakki bizning ulamolarimiz nazdida tahoratda vojib topilmaydi endi mana bu farzlarni tushunib oldik bu farz mana shuni qilsangiz tahoratingiz tahorat bo'ladi namoz o'qisangiz bo'ladi lekin tahorat yana mukammal bo'lishligi uchun turli karohiyatdan xoli bo'lishligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari ham ado bo'lishligi va savob bo'lishligi sizga ajr ko'p bo'lishligi uchun sunnatlari bilan ado qilish kerak bo'ladi tahoratni bu yerda yana bir narsa sunnatlarni foydasi sunnatlarni hikmatlariga oid bir narsani aytib o'tamiz sunnatlarni boshlashdan oldin mana tahorat qilishda alloh taolo avval yuzni yuvishdan boshlagan yuzni yuvinglar deb boshlagan lekin biz payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom sunnatlariga amal qilib avval qo'limizni yuvamiz keyin og'izni yuvamiz keyin burunni yuvamiz bunda nima hikmat bor deyilsa alloh taolo bizga suv bilan poklanishga buyurgan suv bo'lishi kerak suvlik xususiyatini yo'qotmagan narsa ya'ni osmondan nozil bo'lgan yoki daryolardan dengizlarda turgan suv bilan tahorat qilishimiz kerak poklanishimiz kerak kiyimlarimizni shu bilan yuvishimiz kerak badanlarimizni ana endi suvni xususiyati nima desa suvda ta'm bo'lmaydi suvda rang bo'lmaydi suvda hid bo'lmaydi shuning uchun biz farziga o'tishdan oldin suvni aniq suv ekanligini bilib olamiz mana shu uchta sunnatni bajarish orqali qo'limizga quyganimizda unda rang bo'lmasa shunday o'zi ko'rinsa demak uning bir xususiyati bor ekan u suv ekan agar boshqa narsa boshqa rang bo'lib qolsa demak suvlik xususiyatdan chiqib ketgan bo'ladi u qizil ko'k bo'lsa suvda rang bo'lmaydi shuning uchun qo'l qo'limizni yuvayotganimizda shunday qaraganimizda qo'limizda nima u suvligi namoyon bo'ladi unda rang bo'lmasa ana og'zimizga olib og'izda suvni yuvganimizda og'izga olib suv bilan yuvganimizda og'zimizda agar bir ta'm paydo bo'ladigan bo'lsa demak u suvlik xususiyatdan chiqib ketgan bo'ladi nimanidir ta'mi kelayotgan bo'lsa uni aniqlashimiz kerak bo'ladi tahorat qilsa bo'ladigan narsa qo'shilganmi yo qo'shilmaganmi masalan shu tarafi bor shuning uchun ikkinchi bosqich suvni haqiqiy suv ekanligini tahoratga yaraydigan suv ekanligini bilishni ikkinchi bosqichi uni ta'mini bilish ta'm bo'lmasa keyin suv bo'ladi shuning uchun og'izni yuvamiz og'izni yuvamiz ikkinchi suv bilan ana uchinchi burunni yuvganimizda hid bo'lmaslik kerak suvda qanaqadir hid keladigan bo'lsa suvni tekshirishimiz kerak qani nimadir qo'shilib qolganmi qo'shilmaganmi agar hid yo'q bo'ladigan bo'lsa demak u suvlik xususiyatni yo'qotmabdi qo'lingizda rangni bilasiz og'izni yuvganda ta'mni burunni yuvganda hidni bilish orqali uni haqiqiy suv ekanligini his qilib aniqlab olib turib ana undan keyin alloh taolo farz qilgan yuzni yuvishlikka o'tiladi mana bu bir rasuli akram alayhissalotu vassalomning sunnatlarini bir hikmati bir foydasi desak mubolag'a bo'lmaydi va mana bu o'rinda endi musannif rahmatullohi alayhi tahoratning sunnatlarini bizga bayon qilganlar وسننه البداءة بالتسمية وبغسل يديه إلى رسغيه ثلاثا وغسل فمه بمياه كأنفه وتخليل اللحية والأصابع وتثليث الغسل ومسح كل الرأس مرة والأذنين بمائه والنية والترتيب والولاء ومستحبه التيامن ومسح الرقبة demak tahoratni bismillah bilan boshlashlik sunnat agar bismillah bilan boshlaydigan bo'lsangiz inshaalloh tahoratingiz mukammal bo'ladi ajrga noil bo'lasiz ho'p ba'zi ulamolar tarafidan buni shartligi aytilgan lekin bizning ulamolarimiz nazdida bizning mazhabimiz mashoyihlarimiz bismillah bilan boshlashni sunnat hisoblaydilar va qo'lni yuvish bilan boshlash ham sunnat bo'ladi birinchi bo'lib qo'lingizni uch marta bo'g'inlargacha ya'ni bo'g'in bilan birga yuvishlik mana bu joygacha yuvishlik sunnat hisoblanadi salasan uch marta ba'zi kitoblarda ba'zi nusxalarda lil mustayqai degan ibora uchraydi ya'ni uyqu vaqtida ham turgan odam qo'lini uch marta yuvasin degan ibora uchraydi bu ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni bir hadislari bor kim uyqudan turadigan bo'lsa qo'lini uch marta yuvib olsin deganlar chunki u qayerda qo'li qayerda tunaganini qayerda yotganini bilmaydi najosatga tegib qolgan bo'lishi mumkin ehtimoli bor deb aytganlar shuning uchun yuvib olishlik sunnat hisoblanadi uyqudan turgan odamlarga ham o'sha masala bu yerga qo'shib ketilyapti uch marta uyqudan turgan tahorat qilgan odam uyqudan tursagina uch marta yuvsin degani emas bu qolgan insonlar ham tahoratdan oldin uch marta yuvadilar uyqudan turgan ham uch marta yuvish kerak bo'ladi u unga ham sunnat hisoblanadi degan tushunchani olamiz bu yerdan va sivaku misvak ishlatmoqlik bu ham sunnat va sivaki o'qisangiz ham bo'ladi ya'ni misvak bilan boshlashlik misvakni iste'moli bilan boshlashlik tahoratni deb turib yuqoridagi joyga atf qilsangiz ham bo'ladi buni demak qanday bo'lganda ham tahoratni avvalida misvak ishlatishlik sunnat hisoblanadi misvak ishlatishning juda katta fazilatlari bor payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytganlar ummatimga og'irlik qilmaganida man ularga har tahoratda misvak e, ishlatishga buyurardim deganlar bizning ulamolarimiz nazdida misvak tahorat vaqtida sunnat hisoblanadi namoz vaqtida emas illo tahorat vaqtida ishlatmaganlar namoz vaqtida ishlatib olsalar bo'ladi chunki payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomni ushbu hadislarini har namozda degan tarixda kelgan hadis bor shuni boshqa hadislar har tahoratda deb turib sharhlagan shuning uchun ulamolarimiz buni tahoratda sunnat deb aytganlar va ba'zilar ba'zi sahoba ikromlardan sahoba ikromlardan birini quloqlariga mana bu misvakni tutib olib misvakni qo'yib olib namoz vaqtida misvak qilganliklarini aytib namoz vaqtida ham qilinadi deydi lekin sahobalar aksarin sahobalar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni namozdan oldin musvak ushlab olib hammalari musvakni ushlab musvakni iste'mol qilganliklari rivoyatlarda kelmaydi shuning uchun e, biz tahorat vaqtida sunnat deymiz undan tashqari e, musvak ishlatganda turli holatda qon boshqa narsalar chiqib qolishi mumkin bu ham tahoratni sindiradi shu bois tahorat vaqtida ishlatish sunnat hisoblanadi endi musvakni qancha bo'lishi kerak nimadan bo'ladi desa aroq daraxtidan deydi ba'zilar zaytundan bo'ladi deganlar bor bir qarich bo'lishi kerak bir barmoq qalinligida bir qarich bo'lishi kerak bir qarichdan uzaytirib bo'lmaydi uni misvakni o'ziga yarasha odoblari bor masalan misvakni so'rib bo'lmaydi yoki bo'lmasam yotqizib qo'yib bo'lmaydi degan gaplar bor bu endi alohida batafsil aytiladigan bayon qilinadigan mavzu hisoblanadi inshaalloh uni ham bayon qilib o'tamiz alohida lavha bilan va og'izni yummoqlik ham sunnat hisoblanadi xuddi burunga o'xshab miyahin yangi yangi suvlar bilan ya'ni bu nima degani desa og'izni alohida uch marta suv bilan yuvib olasiz va undan keyin burunni alohida uch marta suv olib yuvasiz degani bizning ulamolarimiz nazdida qo'lni yuvib bo'lganingizdan keyin musvakni ishlatib bo'lganingizdan keyin og'izni uch marta olib suv olib yuvasiz va undan keyin burunni uch marta olib yuvasiz burunni yuvganda o'ng qo'lda burunniga suv olib chap qo'lda tortiladi va ba'zi yuqoridagi misvakka oid bir narsani aytib o'tish kerak bu yerda misvak bo'lmaganda e, zubnoy pastalar ya'ni tish pastalari o'rniga o'tadimi desa bo'lmaganda o'tadi barmoq ham o'rniga o'tishi mumkin yo'q vaqtda hech bo'lmasa barmoq bilan og'izni tozalash kerak bo'ladi e, tishni yuqori qismidan boshlanadi birinchi e, mana mana bunday ushlab olinadi misvakni o'zi bu ikki barmoq pastda qoladi mana bu oraga kiritib ishlatiladi shunday qilib shunday qilib ishlatasiz yuqoridagi uchta uch marta yuqorini uch marta o'ng tarafni past qismini keyin chap tarafni yuqorini uch marta keyin pastni uch marta e, tozalagandan keyin tilni ustiga qo'yib olinadi bu misvak bo'lsa misvak bo'lmaydigan bo'lsa endi bosh barmoq bilan ko'rsatkich barmog'ini ishlatsa ham bo'ladi shunday shaklda demak og'iz va burunni yuvmoqlik ham sunnat hisoblanar ekan tahoratda va soqollarni xilol qilmoqlik soqoli o'sgan odamlarni mana bu mana bunday shaklda tomoq tarafidan barmog'ini olib kelib hilol qilib qo'yishlik sunnat hisoblanadi bu hilol bilan mashni ustidan yuvishni aralashtirib yubormaslik kerak bo'ladi va barmoqlarni hilol qilishlik mana bunday barmoqlarni hilol qilishlik ham tahoratni sunnatlaridan hisoblanadi toinki do'zaxni o'ti barmoqlaringizni orasiga kirmasdan o'zingiz barmog'ingizni bir birini orasiga kiritingiz degan hadisi shariflar keladi shuning uchun bu ham sunnat va uch taslisul hasl yuvishni uch martadan qilish ham sunnat hisoblanadi uch martadan yuvish kerak bo'ladi ikki marta bo'lsa ham mayli sunnat ado bo'ladi deydi ulamolar lekin iloji boricha sunnatni bajarishlik uch marta bilan bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi Xo'p, ro'si marratan va boshni hamma joyiga bir marta mas tortishlik ham sunnat hisoblanadi. Bir marta qo'lingizga suvni olib, toza suvni olib turib, ana undan keyin boshingizga mas tortasiz hamma joyiga. Boshga mas tortishlikni tartibi bir necha xil ko'rinishda keladi kitoblarimizda. Bittasi mana shunday suvni qo'lingizga olib suvni yuvib yuborgandan keyin qo'lga suv tekkizgandan keyin shundaycha yoppasiga qo'lingizni qo'yasiz mana qo'yasizda orqaga bir marta yurgizasiz boshingizni hamma joyini qamrab olib orqaga bir marta yurgizasiz keyin mana bu qo'lingiz bilan quloqni ichiga mahs tortasiz keyin bosh barmog'ingiz bilan orqasiga mahs tortasiz ana undan keyin orqasi bilan ikki bo'yinga yengil yengil mahs tortib qo'yasiz mana shunday bo'ladi yana bir biz o'zimiz bilib kelgan ko'p mashoyihlar aytgan yo'li uchta barmog'ingizni bosh barmoq va ko'rsatkich barmoqdan ajratib olasizda avval buni shunday qo'yasiz oxiriga olib borasiz olib borgandan keyin kaftingiz bilan yana qaytarasiz qaytarasiz va davomini yuqorida aytilganidek barmoqlar bilan masx qilib davom ettirasiz mashoyihlarimiz mana shu ikki yo'li borligini aytadilar va birinchi yo'li afzal hisoblanadi sababi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomni hadislarida ham ana shunday kelganligini ulamolar aytadilar va quloqlarga ham mas tortishlik o'sha boshga tortilgan masni suvi bilan quloqqa mas tortishlik ham sunnat hisoblanadi va niyat ham sunnat hisoblanadi tahoratni niyat bilan boshlasangiz sunnatni bajargan bo'lasiz va savobga ega bo'lasiz lekin bir odam niyatsiz shu joylari tahorat a'zolari yuvilib qoladigan bo'lsa masalan bir kishi suvga tushib ketib qoldi qaytib chiqqanda u tahoratli hisoblanaveradi chunki suv uni poklaydigan vosita hisoblangani uchun suvda siz niyat qilasizmi qilmaysizmi sizni poklab qo'yadi suv shuning uchun e, niyat farz emas balki sunnat u odam garchi tahorat qilgani uchun savob olmasa ham masalan suvga tushib qaytib chiqqan odam poklovchi vositaga e, oid ya'ni poklovchi vosita unga poklash ishini bajargani uchun suv uni poklab qo'ygani uchun u tahoratli hisoblanaveradi masalan g'uslda ham xuddi shunaqa va tartibu keyingi sunnatni tahoratni bu tartib ya'ni tartib bilan qilishlik avval qo'lingizni yuvib undan keyin og'izni yuvib keyin burunni yuvib keyin yuzni yuvib undan keyin qo'lni undan keyin masx tortib keyin oyoqni yuvishlik bu sunnat hisoblanadi mana shu tartibda qilsangiz inshaalloh ajrga ega bo'lasiz sunnatni savobini topasiz ba'zi odamlar buni aksini ham qilib qo'yishadi birinchi boshqasini yuvib keyin uni tartibdagidan boshqacharoq yuvadi bularda ham tahorat tahorat bo'ladi lekin lekin sunnat bo'lishi uchun albatta tahoratni tartib bilan qilish kerak bo'ladi keyingisi ketma ket ya'ni ketma ketlik bilan yuvish paydarpaylik degani bir a'zoni yuvganingizdan keyin u qurib qolmasidan ikkinchi a'zoni yuvishlik tezroq shuni yuvishlik ham bu sunnat hisoblanadi masalan yuzni yuvib qo'yib undan keyin anchadan keyin qo'lni yuvib undan keyin oyoqni yuvsangiz bu ham albatta tahoratingiz farzi ado topgan hisoblanadi bunda ham lekin tark sunnat bo'lgan hisoblanadi shuning uchun tahoratni a'zolarni yuvishlikda ulardan birini yuvgandan keyin ikkinchisini yuvish uchun uncha ya'ni quriydigan darajadagi vaqt ajratmaslik kerak bo'ladi shuncha vaqt o'tkazib yubormaslik kerak bo'ladi toinki sunnat ado bo'lishligi uchun va mana bu yerda tahoratning sunnatlari nihoyasiga yetadi va ikkita mustahab bayon qilingan sunnat shunday narsadirki bu dinda yurilgan yo'l degani lug'atda shunaqa endi bu borada fiqiy hukmlarda vojib bilan mustahabni o'rtasida turadigan qilsangiz savob bo'ladigan payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomga ergashishlik maqsadida u zotni sunnatini bajaray u zotga iqtido qilay deb qilsangiz savob oladigan Qilmasangiz gunoh bolmaydi lekin qiyomat kunida malomatga qolib, shafoatdan mahrum bo'lishga sabab bo'ladigan amallarni sunnat deyiladi. Ana undan keyin mustahab bu Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom gohida qilib, gohida qilmasdan tark qilgan ishlari aytiladi. Mustahabni qilsangiz savob topasiz, tark qilsangiz sizga gunoh bo'lmaydi. Tahoratni mustahablari ikkita deb bayon qilingan bu yerda har a'zoni yuvishda o'ng tarafdan boshlashlik, masalan o'ng chap bor a'zolar bor qo'lingiz bor oyog'ingiz bor mana shu holatlarda hammasida o'ng tarafdan masalan qo'l yuvishda o'ng taraf bilan o'ng qo'l bilan oyoq yuvishda o'ng oyoq bilan boshlashlik bu sunnat hisoblanadi va masul raqoba yuqorida mahs tortish tartibini aytganda bunga to'xtaldik ya'ni raqoba bo'yinga masx tortish bu ham mustahab amallardan hisoblanadi va undan tashqari bu yerda bir odoblar borki ularga ham amal qilishlik albatta musulmon uchun foydadan xoli emas tahorat qilayotganda dunyo gaplarini gapirmaslik qiblaga qarab o'tirishlik undan tashqari bir suv sochilamaydigan balandroq yerni tanlab o'tirishlik iloji bo'lsa tahorat suvlarini o'zi tayyorlashligi mana bu narsalar hammasi mana bu e, tahoratni odoblaridan hisoblanadi garchi bir xodim yo farzandi insonni suv tayyorlab bersa tahoratda yordam bersa bunga ham zarari yo'q lekin buni qilmasa yana ham yaxshi hisoblanadi va tahoratni makruhlari ham bor o'ziga yarasha birinchisi isrof tahoratda isrofdan saqlanish kerak tahorat albatta buyuk ish alloh taborak va taolo pok kimsalarni pokiza kimsalarni yaxshi ko'radi lekin buni bir tarafi borki unda ham o'zining me'yori bor shar'iy bir me'yori bor u isrofga o'tib ketmasligi kerak hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oqayotgan suvda bo'lsa ham isrof qilmang deganlar garchi u yerda suv isrof bo'lmasa hech bo'lmaganda vaqtingiz isrof bo'ladi va o'zingiz keragidan ortiq ish qilganingiz uchun gunohkor bo'lasiz shuning uchun isrofdan saqlanish kerak bo'ladi tahorat qilayotgan vaqtda yana bir narsa borki masalan qarang tahoratni tartibida bir necha a'zolar yuvishga buyurilgan boshga masx tortishga buyurilgan nima uchun hamma a'zolarni yuvib bo'lgandan keyin alohida keyin masx tortishga buyurilmadi balki tahoratni tartibida avval yuzni yuvasiz keyin qo'lni yuvasiz keyin boshga masx tortib olib keyin yana oyoqni yuvasiz Bu tartibda ham bir hikmat borki, boshga mahs tortganingizda hech qancha suv ketmaydi. Bunda bir ishora borki, oyog'ingiz oyog'ingizni yuvganingizda ham hushyor bo'ling. Suvni ko'p ishlatib yubormang. Odatda odamlar oyog'ini yuvayotganda juda ko'p suv ishlatishadi. O'ta ko'p suv ishlatadi. Xususan masjidlarda ko'ramiz, boshqa joylarda bir oyog'ini yuvguncha jo'mraydagi suvni yopib qo'ymasdan oqib turaveradi, oqib turaveradi. Ana keyin ikkinchisini yuvadi. Bu o'ta asrof, bu musulmonchilikka bir muvofiq bo'lmagan odobga tahoratni odobiga sunnat rasulullohga to'g'ri kelmaydigan ish shuning uchun bu ishlardan saqlanish kerak bo'ladi va bu o'rinda yana bir masalalarni aytib o'tamizki shu farzga oid aytdik qo'lni yuzni yuvmoqlik farz qo'lda suvga suv tegishligiga moniylik qiladigan narsalar kraska qattiq nima masalan e, xamir qotib qoladigan bo'lsa shu singari narsalar turadigan bo'lsa ularni tozalab yuborib turib keyin yuvish kerak bo'ladi ana shunda tahorat tahorat bo'ladi kir bo'lsa loy bo'lsa ulardan suv o'tgani uchun zarari yo'q mayli hech narsa qilmaydi masalan hozirgi kunda lak laklar bor yo qizlar ayollar surtadigan kelinlar surtadigan laklar bor u laklar ham agar insonni tirnog'ida yoinki badanda bir qo'shimcha qobiq hosil qiladigan bo'lsa qobiq undan suv o'tmaydi unda tahorat tahorat bo'lmaydi shuning uchun uni tozalab tashlab turib keyin Э, yuvish kerak bo'ladi yoki ishlatmaslik kerak yoki e, hozir shunaqalar chiqib ketganki shunaqa vositalar chiqqanki u tahoratni oddiy yuvsangiz ham ketadigan vositalar chiqqan shu lak yoki ziynat vositalari ana shulardan ishlatishlik maqsadga muvofiq bo'ladi muhtaram azizlar mana bugun inshaalloh muxtasarul viqoyadan tahorat kitobini avvali tahoratning farzlari sunnatlari mustahablari haqida e, birgalikda ilm oldik o'rgandik alloh taolo barchalarimizga manfaatli ilmlar bersin inshaalloh keyingi suhbatlarda tahoratni sindiruvchi amallar va tahoratga oid boshqa bir masalalarni o'rganamiz alloh taolo nasib etsa mana shu mulohazani ham aytdik ho'p e, shu o'rinda e, telegram kanalimizda berib borilayotgan darslarni ostiga e, bot manzili ham yozilgan muxtasarul viqoya aynan shu kitobni o'zi iboralari ma'nolari unda aytiladigan hukmlarga oid savollar paydo bo'ladigan bo'lsa ana shu botga mm, murojaat qilishingiz mumkin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va axiru davana anilhamdulillahi robbil alamin